Czy masz kilkudziesięciu czy kilkaset tysięcy stałych klientów, to zawsze warto mieć dla nich newsletter. W ten sposób dzielimy się profesjonalną wiedzą, która dla klientów będzie wartościowa i wzmocni nasze relacje. Popularnym i łatwym w obsłudze jest serwis GetResponse, który załatwia stronę techniczną newslettera. Po pierwszym zalogowaniu dodaję adresatów, którzy wyrazili zgodę na newsletter. Wybieram opcje konfiguracyjne i już mam bazę do wysyłki. Teraz tworzę nową wiadomość. Nadaję jej tytuł, wybieram wymyślny szablon albo skromny format wiadomości tekstowej. Wpisuję treść wiadomości no i sprawdzam, jak to będzie wyglądać na komputerze odbiorcy. Potem wybieram bazę adresatów i wysyłam do nich moją wiadomość. U czytelnika mail jest opatrzony jego imieniem, a na dole strony jest link pozwalający na rezygnację z otrzymywania newslettera. Po rozesłaniu maila na pulpicie GetResponse mam statystyki, jaka część odbiorców przeczytała moją wiadomość. No a przed rozpoczęciem wysyłki trzeba też pamiętać o zarejestrowaniu bazy u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. A potem systematyczna wysyłka dobrych treści sprawia, że klienci stają się dobrymi znajomymi, wciąż będąc naszymi klientami.